放 <laughs> 肆，没那个状态，没那个状了， <laughs> 因为我刚好遇见你，留下足迹。我美丽的杰尼，牵着我的手